a ber. E, gizakatea. Gizakatea. Eta, da, lehenengoa egiten dezutena edo zuei egin dituzu beste gizakate batzu? Bat. Bat non Loiolan. Loiolan egin zen duten? Bai. Eta zer moduz? Ondo. Haizu ez, dituzu eskuak izer dituta? Bai, bai, bai. Eta lai ateako Ez, piztul, interneten. Kanta zara dioen bezala Ura bere bide handoa Goi mendietako ur xirripa Kampo emagiz ibaitu da eh, Durangotik Iruñako gizakatean egongo zeat ere bai? Bai, claro. Bai, bai uarte harakilen. Oso ondo, argazkitan brik edo mate? Mm, mate. Liburu elektronikoak o betiko liburuak? Ibukak. Ondartza edo mendia? Mm, bilak. Facebook edo Twitter? Facebook. Eta zergatik da garrantzitsua bakitzeko eskubidea? Gure buruaren jabe gehalako, inork ez du gure gatik erabaki behar. Badakigu zer nahi dugun. Egunon! Baita hidilea! Bueno, ze, zuen nundi gana etorri zehate. Ez dago. Eh. Astea zutik. Astea zutik. Ez model, lo dio la Lo Bueno, gente asko lo dio aurko gizak Bai, bai. Bat neu, bestea eu, bi. Bi bai bentzat. Bueno, bordoska bat, ez dakit, egun inguru, egun dabi izango nuke. Egun inguru, eta gehi gugu jok. Oida, egun dabi gutxien bai, ez. Ez, ez. Arrakazta, arrakazta berra. Eta garrantzitsua erabakitzeko eskubidea. Ba, ba hori, ba, katea dut ez bizitzeko. Katea dut ez bizitzeko, katea egingo dugu. Hori da. Eta askatasuna eskatzeko, katea egingo dugu. Bueno, bat egiteko, eta animatzeko jendia ikaina sortzioan parte hartzea. Ezken finean, ero, erbendikatzen ari garena da gauza simple bat, ez? Ba, gu behorena erabakitzeko eskubila. Argazkitan, brillo, matzak. Ba, honi garetu beharko jo, baina, bueno, igual, mate, o jake, agian ez da <laughs> liburu elektronikoa o betiko liburuak? Ha, ah, betikoa, eta usai honarekin gainak bali bada. Liburuak usaitu dira erakurre horretik. Eta zergatik da garrantzitsua erabakitzeko eskubidea? Ni uste, eh, itxaiten itxeiten eskubide guzti behar dituztela pertsona guzti, itxeiten egara ere sektore guztik eta eh, herri guzti dituzten eskubietan. Eh? Eta ni uste bakuitza behar dula guztua zetitzea modua. Eta herriek ere eskubide hori baute eta aplikatu behar dago. Zuene ongo zea izakatean? Bai, noski. Uste sakan aldera zela. <laughs> Bat, iru, lau, bol, zei, zazpi, sortzi, beratzi, amar, Amaika, amabi, amairu, amalo, amau, amazia, amazazpi, besortzi egunon, zenbat jende etorri da gaur gizakatera, zuri ustez gutxi gora bera. Gutxo gara bera nik akulatzeet. Guk amazazpi kontatu ditugu horrengo? goz. Amazazpi, hor txene hon nire, amazazpi hobi bat. Baina, bos mila bat, o bos mila, amal mila bat. Bueno, aurrekoa aki ez egin dute. Bai, bai, bago azatxetik anko. Gizakatea, lotu inberda. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai, Nundi etorri zeate zuek. Antigo diga. kalkulatzen dute gutxi gora bera. Guk mazazpi kontatu ditugu, eh, baina gehiago gehiago ebadia. Zenba. Ama mazazpi ze. Eh, kontatzen banaka banaka ta ta ta ta ta, ta kontatu ditugu, baina gehiago ere izango dira zenba kalkulatzen zu gutxi. Iruneon, zenba, zegia. Iruneon, zenba? Iruneon, zenba? Iruneon, zenba? Iruneon, Zergatik da garrantzitsua erabakitzeko eskubidea? Boa, zer dena garrantzitsua, ba, ba behitxu, behitxu zertan gabiltzaten euskaldunak izateko, euskal herria, euskal herria euskaldun ba behar dugu. Gure jabe izateko. Ai, hori da. gutela, gure buruaren jabe izate. Eta hortarako banoski hitza ematen. Eskuakin, buruakin, beti alkarrekin. Galdera batzuna, argazkitan brillo edo mate? Eh, brillo, gornello. Liburuak betikoak edo ebuk horietakoak? Betikoak. Facebook edo Twitter? Facebook, zadantzai gabe. Mendila ondartza? Mendila. Eta zerratea garrantzitsua erabakitzeko eskubidea? Ba, gure bizitzan gauza guztietan garrantzitsua da zer egin nahi degun, zeinekin egin nahi dugun, da noda egin nahi dugun erabakitza ez, askatasuna da azken finean, ez? Horrati da importantea erabakitzeko eskubidea izatea. Zuek ere egon gozeat kaina sortziko gizakatean? Bai, bertan izango gea. Hale eskerrik asko. Zuei. Bueno, hemen, azkeneko egon da, eukiko un perspektiba polita, zer nola ikusi duzu, jende asko ikusi duzu? Ba, kristona, antibotikan ja uste eta atea gehala irureun da berroita marlareun pertsonak. Hoi, antibotikan. Beste lekutikan esan diate jende ugari ugari asko egon dira Zuan bai. egongo zera, gizakaten? Bai, bai, nago. Zema, arren kilometroan? Laro gita mairu kilometroan, sakana irainetan izan Orduan Bueno, bai, bai, oso polita. Hau aurrea gatea bai ala bai.